Kami mahasiswa pendidikan teknik informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta ingin berbagi ilmu tentang metode pembelajaran. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang metode pembelajaran Team Assisted Individualization. Apa itu Team Assisted Individualization? Selamat menyaksikan! Selamat pagi. Pagi. pagi. Oke, mari sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Oke, pada kesempatan kali ini akan saya absen dulu ya. Pertama, Claudia Hasanah. Hadir. Oke, berikutnya Rita Sutopo. Hadir, Pak. David Susilo Hadi Santosa Muhammad Arif Suparmin Puput Kamboja Hadir Dita Sastrowardoyo hadir pak Ilham Bagus Triputra Galih Stephenson Gak hadir tadi sakit katanya Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang CD atau DVD-ROM. Udah ada yang tahu terkait apa CD atau DVD-ROM? Oke, saya akan menjelaskan. Oke. Pertama kita berbicara tentang CD. CD-ROM merupakan akronim dari Compact Disc Read Only Memory. Adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik atau optical disk yang dapat menyimpan data. Nah, CD-ROM ini juga berarti CD-ROM drive hanya bisa digunakan membaca CD saja seperti itu nah ini untuk DVD room. DVD berasal dari kata digital versatile disc. sesuai dengan namanya DVD merupakan sebuah media penyimpanan media digital yang isinya sangat variatif nah DVD ini perbedaannya e, dengan CD sangat banyak ya pertama bisa memainkan film lebih baik audionya lebih baik dan datanya pun pemrosesannya lebih cepat kayak gitu. DVD pun juga mampu menyimpan data lain seperti foto atau e, sebagainya lah data-data penting seperti itu. Nah ini masalah yang sering timbul pada CD atau dvd room. Pertama, masalah dalam pembacaan disk. Terkadang disk itu bisa terbaca, kadang tidak bisa terbaca, nah, seperti itu. Makanya pilih-pilihnya e, dalam memilih CD atau DVD yang terbaik menurut kalian. Gitu. Berikutnya tidak bisa burn atau menulis Right pada CD atau DVD-nya. Nah, kemudian CD atau, atau DVD tidak bisa keluar, jadi nyangkut di dalamnya, gitu ya. Nah, jika masalah masalah tersebut tidak e, apa namanya tidak dapat diatasi dan terjadi, maka besar kemungkinannya kerusakan tersebut terletak pada optik dari CD atau DVD roomnya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan terkait dengan ini? Oke, belum ada. Oke, saya lanjut e, ke slide berikutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi usia optik. Pertama, dari tipenya. Kedua, kualitas fabrikasinya. Berikutnya, perlakuan dan perawatan. Itu penting juga. Dan kondisi lingkungan. Oke, apakah dari materi yang saya sampaikan ada yang masih bingung terkait dengan apa materinya? Belum. Belum, belum ada. Oke, kalau begitu saya anggap sudah paham semua ya. Sekarang akan saya bagikan lembar tesnya pretest dulu ya uh, soalnya sudah saya bagikan ya apakah ada pertanyaan belum oke kalau tidak ada saya kasih waktu sekitar 10 menit silahkan mengerjakan pretest setelah itu akan saya bagi kelompok untuk nanti mendiskusikan terkait analisis masalah tentang CD-ROM. Bisa dimengerti? Bisa, Oke, silakan dikerjakan. Pak, udah selesai Pak. Oke, waktu sudah habis. Silahkan dikumpulkan di depan masing-masing dari mahasiswa. Ini udah semua ya? Oke. Kan saya koreksi dulu terkait presentasinya. Oke, uh, pretest sudah saya koreksi secara sekilas. Jadi sekarang saya akan menentukan kelompoknya, dua kelompok. Kelompok pertama David. Oh iya pak. David ada Puput. Iya pak. Oke. Dan Arif. Iya pak. Oke, itu kelompok satu. Kemudian kelompok dua, pertama Rita. Iya pak. Kedua Claudia. Yang terakhir Ilham. Bagus. Oke silahkan nanti kalian mengerjakan eh, soal-soal uh, yang ada di slide ini ada masalah dan silahkan kalian diskusikan apa itu solusinya yang pertama CD, DVD, room air tidak terdeteksi CD dan lain-lain tidak bisa keluar masuk CD kemudian CD, DVD dan lain tidak bisa membaca dan menulis silahkan dicarikan solusinya ya ada ditanyakan kan kita kelompoknya dua pak oke nggak bisa harus tiga Silahkan dikerjakan ya. Nah, metode seperti inilah yang biasanya diajarkan di universitas maupun di SMA atau SMK. Dan itu tadi adalah dasar pengaplikasian dari pengajar kepada siswa. Sekarang, mari kita lihat dari sisi siswa agar kita tahu apakah metode ini benar-benar optimal untuk siswa. Malah tidur. Hah, gimana Pak? pilih lagi eh ini yang benar ini permasalahannya gimana tadi kalau udah rusak mending buang beli lagi lah enggak itu permasalahannya yang dikasih di Pak dosen itu harus diselesaikan Itulah tadi gambaran dari metode tim assisted individualization yang sering digunakan oleh dosen atau guru untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam suatu pembelajaran. Di metode ini banyak sekali kelebihannya, antara lain menggunakan metode tes dengan beberapa soal yang berbeda-beda, dari soal yang mudah hingga soal yang sulit, sehingga pengajar bisa mengelompokkan siswa mana yang sudah mengerti dan siswa mana yang belum mengerti tentang sebuah pembelajaran. Hanya itu saja yang bisa kami keluarkan, semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa dan salam pendidikan.